come persone solidali, come membri dei comitati popolari dei quartieri di Torino per dire che l'ATC ricatta le persone e per smascherare una realtà che spesso viene taciuta e non viene detta dai media, non viene detta sui giornali. Tutte le stanze! Siamo Stiamo arrivando! Stiamo arrivando! perché pensiamo sia responsabile dei problemi che ci sono nelle case popolari, pensiamo sia responsabile del fatto che alcuni di noi sono minacciati di essere buttati fuori di casa perché la loro, la loro unica colpa è quella di non voler vivere per strada. Questo, questo parti ci di solito ci prende in giro dicendo che vogliamo che ci danno degli incontri singoli e non vuole più parlare con noi perché si rifiuta di dare un incontro collettivo. Noi vogliamo un incontro